Jeljanik nerız, es tabita toparlak, tez ay sor im bardezis bit zanotatsın. Hem kamerayın yedeven merin ardakin sayını mamayı sedmiyasin. Hadi yegek naink desne ginçerin. Hosteri, Մենք բղբեղ գծանենք որ մեմնա սմփուկներ ունենք ամենունա դեսակներ ցեզ բիդը ծունեմ եւ քանիմը խոակիրնարա բիտտա մոդեցեք քիչ մոդեցեք նայենք ինչեր կան ոստեղը նայեցեք այսինքն մեկ դեսակ բղբեղը ավելի փարագ է ավելի փան նախաճաշերուն թնելու համար ցանածենք։ Ասիգայալ ավելի, ասենք ջաշերուն եւ այլն ցնելու համար է։ Այս բղբերնալ մենք Բոլսահայերս գսենք Չարլիստոն ավելի, հա, հոսենայեցեք, ավելի ասանք փած կանանչ եւ երկար գլլա։ Եվ հոսա ունինք դոլմաշինելիք բղբերներ, ավելի բզդիգի ասիգա, թերբետ քիչ մեծնան այցիկ ասոնք։ Շատ գագող գլան մերին նրանք շուգային արած հաստ գեղևոր չլլար գոր։ Եկեք նայեցեք ոստեղ ավելի հասունցածները կան, նայեցեք հասունցամները պիտի արնենք եւ դոլմա պիտի պատրաստենք։ Գիտեք երկու տեսակ դոլմա գրնանք պատրաստել, մեկ հատ միսով, մյուսը ցտայողով։ Ցտայողով էս ավելի շատ կստիրեմ, բայց միսով ալիշտե քիշերվան ճաշնելու համար պետք է նայեցեք եկեք ոստեղ մերն սմփուկները կան։ Այս բզդիկ սմփուկներով անուշ գրնանք սարքել։ Այո, քիչ մշվարեց սա կարծեմ Սմփուգով անուշ ինչպես կընանք սարքել լսելով, բայց գիտեք Թուրքիո մեջը հարավային գողմը ասանք Թրքերեն գսեն քիրեջ, անգլերենով կալք գսեն, ֆրանսերենով կալքեր գսեն, անոր մեջ ասանք կբարգեցնեն հայրենով ա գիր գսեն, քիչ առաջ ստուկեցին, անոր մեջը կբարգեցնեն ա սմփուկներ, ասիկա քիչ մը գարձրանա, հետո անիկա գխաշենա ճուրը գտապեն, հետո անուշ փան շաքարի մեջը գերացնեն մյուս սովորական անուշներուն պես։ Անիկա ավելի գարձր գլլա եւ շատ ավելի համով, ասենք ավելի անուշի մոտ գլլա։ Այդ տեսակ անուշներ գնանք սարքեն։ Այսինքն գնանք սարքիչը մենք գսարքենք կորարտը։ Նայեցեք ոսեղ ասոնց ամենը հասունցերն ասոնց ամեն բիջ ժողվենք, որբեսի բադրասենք։ Հա, փանը մորցա ասելու։ Նայեցեք այս բղբեղները գհավաքենք կոր, հետո հոս Եկեք, եկեք, եկեք, եկեք, եկեք, եկեք։ Հետո այս այս մասը, այս գլուխի գողմը կգդրենք կոր։ Հետո գացային մեջ, ասենք, շատ քիչ ցիտայուղով եւ սխտորով, ասիկա գեփենք, անիկա իր ճուրը շոկիով, իր ճուրովը գեփի, գեփի, գեփի, գեփի, դապկված բղբեղի պես գլա, շատ համով գլա, ամառները մենք միշտ ասիկա գուտենք։ Նայեցեք, հոստեղը մերին ամփոչ բղբեղները, հասունցերն, ասոնց ամենը պետք է ժողվեն։ Նայեցեք, հոստեղը դեսակ-դեսակ միջադներ ագան, անունները չեմ կիդեր գոր, այս միջադներում, բայց ասոնք բավական մեծեր են, նայցեք ասի գա, ասոնց ամենը պետք է ժողվենք, նայցեք ասի գա 10 կիլո պրինց կարն է իր մեջ, պետք է ասոնց ամենը հավակենք, ասի կիչմը անջորնի ծև ունի, բայց բիտ լեցնենք, ընելիք պամուչի գա, նայցեք ոստեղը, այս սմփուկներն ամենը խոշոր-խոշոր։ Հա, մեմնալ փանը ասել եմ որսա այս սմփուկները բետ չէ հողին թփնան, եթե հողին թփնան է գփդին որովհետեւ է։ դե։ Առանց հող թփնալու անոնք պետք է հասունցնենք, անանք պետք է ժողվենք, չեն է գփդին եր չեն կրնար անոնց հետ ջաշ եփել։ Այսինքն մերն խրտվիլակն է, բարև խրտվիլակ իբր թե իբր թե մերին բղբերներն աբաստակներն հոսեղ զույգ գրյաներ ունինք ամենամար գուքանգոր մերին բարդիզբան անոնք արերը դարերը փայս անցյալ օրը դեսանք եգերեին նորեն բղբերներն գուդեին գոր կողցերին թող կողնան կողերանոք թողնան հոգջե մոդեցեք մոդեցեք մոդեցեք մոդեցեք Այսինքն մերին ստաբուդուղի ձարն է գարձեմ բայց վրանց ստաբուդուղ չի գա Կրնաբադայլասան կարգացներ, ըստենք ճագերդի մեջ։ Մոդեցեք։ Siz Asiga benim ınguzdenine mi mama? Նայցեք, մոդեցեք, մոդեցեք, մոդեցեք, նայցեք, հոստեղ ասանք ընգույզներ կան։ Ասոնքա քիչ առաջ ինչպես որ սմփուկները բացմեցի, այս ցևով գրնանք նորեն անուշ պատրաստել, Հայաստան Հայաստանը շատ կբադրաստվի, հարավային Թուրքիայա կբադրաստվի, Հունաստանա կբադրաստվի, Ajsasovkide Murişleri Čemkide Modecek Jegek Najcek Himatsezi Merin Armavenin bitsitsinem. Aj stari dınget babas. Hose Najcek. İnç anışı geçi Najcek Modecek. Najcek Asonken. Dagavin Ganançen. Terbet Geşat Jamanak Allah. Burhasından. Pedo. Urişin şunun kostarı. Ardakin sen hiç mi? uresničunin kostahı. Aa, tızenin bir tıtınem tezi. Yegek tızenin tıtınem tezi. Asor hayranı çemkider gor. Pat pırtsınel şat kısirem gor naytsek meğribesse. Tırkeren o kidem inç pes kısem patçı bilsem. Asang. Yani hot hodmu uni pajts. Asa munatat sarnaran munatat bıdığıgını mani gor hodu. Yani şat haceli hodmu çe. Paşat hot hodmu çe. Asank zararım vuranmış da sonra asank bıdığlarım meğrgısın ki mahima meğrgısın. Yegek naytsik merin tizenin oraya. Aa asonk yegek naytsik modetek merin koriyandır nernen asonk. ազատքերի գնման ինգո, չէ, ասիկ ազատքերն է, հա։ Մեկ հատ նայեմ։ Ժամանցավ գազին։ Ասիկ ազատքերն է մերին։ Սալատաներուն գտնենք, տոլմաներուն գտնենք, ամեն տեսակ բանի մեջը գրման գտնել, այսինքն այսպես սիրեմ գոր։ Այսինքն մերին թուզերին է։ Եկեք ներեցեք մերին թուզերուն։ երբեք ու երբեք թզենին վրա պետք չեմ ակլցել, որովհետև որչափ որա գարձր դեսնվի, ասիկա շատ խափեփած արմն է։ Անոր համար պետք է սանտուխ մլա եւ այդ սանտուխին վրան ելլալ եւ անանք հավաքել թուզերը, նայեցեք վերերը ամբողջ թուզեր կան, ասոնց ամենը օգոստոս ամսվան վերջավորությունը մի դահասուննան։ Մերին այս թուզենի դեսակ ավելի մանշագակ մանշագակույն թուզի դեսակ մնե։ Անոր համար Հիմա կանաչ չեն չեն կրնալ, ասենք, բան ժողվել, բայց դեսակ մնագա, անի կանաչ կրնան կնել, բայց ասենք դագավին չեն եղած։ Այս չհասունցած ծևով ալ գարձ եմ անուշ կրնա բադրասվել, բայց չեմ փորձած եւ փորձելա չեմ խորել գոր, որովհետեւ այս ծզենի թուզերը շատ համով են։ Այսինքն թարմ ուդելը շատ-շատ ավելի հաճելի է, քան թե անուշը բադրաստել։ Խնցորը։ Ոստեղը Ձիրանի ունեինք, բայց ուր է ձիրանին։ Լմնցա։ Հա չի գաթել։ Ոչ։ Okay, հոգ չէ։ Խնցոր գա։ Էգեք, էգեք, ա խնցորենին ասիգա եգարձեմ, չէ՞ մե։ Այո։ Ամա խնցոր չի գա վրան մարը։ Է հավաքեցինք։ Այո, ամենը արինք։ Ասիգայալ կանանչ խնցոր խնցորի խնցորենի մնե։ Գարմիրչի խնցորները։ Քիչ մնա թթու են, յա շատ, yani աղվոր եմ, բայց իշտի մարմելատ պիտ բադրաստես, թարդ պիտ բադրաստես, մեջը խնցոր պիտ տնես, անուշով, շակարով ասանք, ավելի համ պիտ դասոր, յանի հանիմը նմանի, անակ չուտվիր։ Եկեք նայցեք մերին լոլիկներն ա ցույց տամ ցեզ, հա հոստեղը լուփյաներ ունենք, ծմերուկ կա, Այս տարի առաջին անգամ մերին ծմերուկները համով հոդով ծմերուկ գրցան գուդել, նայցեք եկեք հոստեղ ասոնք պզդիկ են ավելի բիտ մեծնան։ Հոստեղը լուպիա ունի։ Ասոնք կիլո-կիլո հավաքեցինք ամեննալ, խաշեցինք ճուրին մեջը սառնարան տնելու համար։ Ասոնք եգիպտացորեններն են, որ դագավին փերքը չենք արած։ Համե արդակինց են։ Ասոնք մենք չենք ցաներ, ասիգա թրկահայերը շատ գիտեն։ Ջաշը կբադրաստվի, մածունով, սխտորով, փանը կբադրաստվի, մեզեն կբադրաստվի։ Սեմիզոթու գսեն թրքերենով հայրենը չեմ գիտեր։ Յայ, շատ չեմ սիրեր, բայց եկուտվի, ասանք մենք առանց ցանելու, ասանք ուր որ հողին վրան ճուր կացած է, հոնդեղեր ինքս ինքը կփուսնի ասիգա։ Մենք փնավ փամը չենք ներգոր, մենք չենք ցանած ասոն գորնագի համար։ Ասանք փան է քիչմը, արսыз գսեն թուրքերենով։ Նայեցեք հոստեղերը սեղեր ունի։ Երկու տեսակ սեղ կա, մեկ հատը երկար է մյուսը փան։ Ասոնք ինչ են, ասոնքա ծմերուկ են, որ պետք է գանաչնան քիչմը։ Եկեք մոտեցեք մերին լոլիկներուն։ Նայեցեք, ասոնքա պետք է պետք չէ որ հողին վրա ծպնան, հողին ծպնանն է։ Ասոնքա գպտին, անոր համար պետք է ասանք, եթե գրնանք կոր մեծնել, ասանք փաներուն, ասանք չիվանները, երգատներ, ասանք ծբիկներ, խողովակներում, որան պետք է գաբել ասոնք, որ որպես ասանք մնան չեն է, հողին վրա թպնալում բես կպտտին նայցի գորնագի համար ասիկա գաս կարմիր եղած, ասիկա գրնանք շողվել, բայց ներսը անչապ շատ լոլիկ կա, որ ուր բիտ տնենք այդ լոլիկները, այս դժվար է, օրերը ի վեր պան գնենք որ, սոս գնենք որ լոլիկներով, այսինքն պարկ ասուցով, նայցեք հոսալգա, ասոնց ամենը լոլիկ են այս կողմը, սա վարի գողնալ թթուն ունինք, որ մերին թթումները քիչ մի չափ են ավելի մեծ են։ Նայեցեք, ասոնց ամենը ճուր դալու համար, ասոնք օտոմատիկ ճուրեր են, որ օրվան որոշ ժամերում գելլան, բան է, այսինքն ժամը ծրած ենք, օրինակի համար ասենք որ ժամը 8-ին կամ ժամը 7-ին օտոմատիկ է կփանանք եւ չրելու գսկսի, բայց չէ օրվան ընթացքին ճուրդանք փույսերուն կամ արդվանքյորին ասենք որ 7-ին 8-ին ժամը արդվան այսինքն կամ թե գիշերվան այսինքն ժամը 5-ի 6-ի մոտ որբեսի հողը գարենա լավ ձձել ճուրը եւ փույսերը ուրախ զվարթ մեծնան եկեք նայեցեք ոստեղը թթումներու դերևները շատ մեծ կլան, որ թթումները բահբանեն արև, արևի ճարակայտներեն։ Կծր։ Նայցեք, ասիկա մեծեր օրինակի համար, ասիկա շատ-շատ ավելի մեծագրնա լալ, բայց մեջի փաները, հումդերը շատ մեծնա գխոշորն այսինք բան գուդեն կորիա մենք գուտ գուդեն կորիա հունդ կսեմ գոր գուդերը Ցտի գուզես վեճ վեճ բրծվիր նայցեք, ասանք մեծ կլա, որբեսի բախպան են, նայցեք եգեք, եգեք, եգեք, եգեք, նայցեք, ոստեղը այս չապ մինչև այս մեծության գրնան հասնիլ, Եր, այսինքն փոխանակ իր անհամ դեսկին բավական համով գրնանըլա։ Վերջին պամապետի ծծնեմ ցեզի մերին այքին, ուր որ խաղողներ ունինք։ Նայցեք հոսկը դեսնակ կոր։ Մենք հոսեղը չենք ցանած ոևիցե բամը։ Հողի վրա ճուրքան է, ասած կմեցնան։ Ա, երկու պանոնիմներ օգտվում։ Մեկ խաղողները նայեցեք ասոց տերևներն ինչ կպատրաստվի։ Ինչ կպատրաստվի, այո։ Բոսը հայերը գսեն սարմա, հայաստանցիները դոլմա, այսինքն ուրիշ բոլոր հայությունը գարձեմ դոլմա գսե, բայց այդ տարբերությունը մինակ հունահայերը եւ բոլսահայերը ունին գարձեմ։ Էսա դոլմա գսեմ։ Ասոն կխաշենք ճուրին մեջը, առանց աղտնելու։ Հետո բրինցով, սոխով, ինչ որ գուզենք տնել։ Միսով։ Հա, միսա գրնանք տնել։ Ուրիշ Նան է, ինչ որ ուզենք կնանք։ Ինչ ուզես։ Ասող մենի խաղողներն այս ասող քիչով փոդեր են, յա։ Մեղք։ Նայեցեք, եկեք, եկեք, եկեք։ Նայեցեք ու սեղան հա փողջ խաղողներ ունենք։ Քանի անգամ փորձեցինք քինի ունել, բայց չգրցանք ունել, գարձեմ տակությունը չգրցանք բռնել, բռնվցնել այսինքն, որը տակությունը պետք է եղեր գարձեմ փանանելու համար, ֆերմանտե ունելու համար։ ասոնք շատ գարձր են, բայց ասոնք հեն դժվար գլան։ Եվ շատ երագով են նայեցեք եկեք։ Հոսեղ երակները շատ են ասոնք քիչմը։ Յան դժվար գլան։ Նայեցեք այս խաղողները ամենը պատրաստ է։ Քիչմը թութու են մեր խաղողները։ Տեսա գադանգի։ Նայեցեք ասոնք ալ ու մամա արդակին ցայն նայ։ Ա, շատ կա։ Եկեք, եկեք, եկեք, ասոնց ամենը մեղուները եւ ուրիշ միջատները գերեր են յա։ Թող ու դեմ փամուճլը։ Վերջինը լալով Sezimlerin nırenin bitkisine. Naitek Asak yergu zarunin kardım. Yergu yerek zarunin այս ասոնք բավական մեծած են, բայց կսպասենք որ որ Գարմիրնան քիչմը, որովհետև մեջդագավին թթու է երևի, չեմ գերած այս ցևով այսինքն։ Միշտ ցևովա չգերա, չգրցա ու դել միշտ նոյեմբեր, դեկտեմբեր անսվա մոտ կելան գոր ասոնք, մայցեք ասոնք սկսեր են արդեն գարմրելու։ Մայցեք հոսալգա։ Հոսալգա։ Հիվասանք։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի մտի գրիք։ Նոր ենք սպասենք ցեզի, մեր ըմբարդեզին։ Բարի օր ցեզի։